Es por eso que, inicié. Estamos en Yorkshire. Yorkshire. Hablando de shires, eh, no sé si ustedes han escuchado sobre la salsa Worcestershire. Worcestershire. Hey yo, what the fuck?